Что всем привет! В данном видео немножко поговорим о том, как делать скриншоты в Яндекс браузере. Да, появилась такая небольшая способность в Яндекс Браузера, и он ее, в принципе, представил. Сделать скриншот можно снять не только выделенную область, но и весь экран, и даже веб-страницу целиком. Ускорьте процесс, назначив каждому виду а, скриншот удобно для вас клавиши в режиме редактирования. Добавляйте к снимку надписи, выделяйте нужные фрагменты и так далее. Сохранить скриншот, сохранить снимок на компьютере или скопируйте в буфер обмена или загрузите его на диск и отправьте друзьям ссылку, автоматически добавленную в буфер обмена. Как видите, это достаточно просто с точки зрения Яндекса и можно здесь в принципе а, сделать скриншот, а, нажать «Хочу попробовать», нажимаем «Хочу попробовать», к примеру, и здесь можно выбрать выделенную область, весь экран, либо же веб-страница. Можно нажать выделенную область и мы, к примеру, а, выберем выделенную область. Вот область мы, в принципе, выделили. Здесь можно сразу же, сразу же внизу а, справа, как видите, копировать, сохранить, загрузить на Яндекс Диск. Мы же а, просто можем нажать копировать, к примеру, да, нажали копировать и теперь хотим вставить ее в PiantNet прибор. Ctrl V я нажал, увеличить полотно и как видите нужная мне выделена область, она у меня здесь а, появилась а, в Paint.net. Я конечно же его закрою, сохранять ничего не буду. А сейчас мы также нажмем, ну я пока здесь а, в этом меню буду нажимать, нажимаю «Хочу попробовать». Здесь, в принципе, вот делать скриншот, это у нас слева а, в меню. Левая вот такая вот менюшечка, полосочка. Здесь, как видите, колокольчик, история, закладки, заметки, управление музыкой, управление вкладками. И в самом-самом низу сделать скриншот. Нажимаем делать скриншот. Теперь мы весь экран выберем. Выбрали весь экран, к примеру. Нажали весь экран. И вот у нас э, весь экран, в принципе, готов. А Что мы теперь будем делать с этим всем экраном? Здесь я вот так вот его поменьше сделаю, окошечко, чтобы вам было понятно, а, что я именно делаю. А теперь я, например, уже не копировать нажму, а сохранить. Нажал сохранить, и у нас а, сохраняется наша картиночка. По умолчанию она у нас сохраняется в папку загрузки на диске C. То есть я сейчас ее просто перекину данную папку отсюда из браузера на рабочий стол. И как видите, она сейчас у меня на рабочем столе а, полностью. А вся страница, скриншот, а, то есть всей области был сделан, он находится на всем рабочем столе. Удалю. И теперь, например, нажмем а, сделать также можно скриншот так, теперь выделена область можно. Так, делать скриншот. Веб-страница. Нажал скриншот веб-страницы. Как видите, я сделал скриншот веб-страницы. Он такой вот маленький, потому что страничка у меня была открыта а, не на всю область экрана. Поэтому вот такая вот маленькая страничка. Я также могу на Яндекс Диск загрузить, а, скопировать, вставить в Paint, либо же еще куда-либо. Либо же сохранить. Нажимаю сохранить, также страничка у меня скачивается. Я ее кидаю на рабочий стол, да? Ну, она у вас в папке загрузки будет. И она, как видите, вот такого вот размера. Потому что а, браузер на тот момент у нас а, был именно такого размера. Так что делать скриншоты в браузере довольно-таки просто в Яндексе. Очень даже легко, мы можем перейти просто на обычную страницу браузера, а в Яндекс переходим, да. И как видите, вот у нас в верхнем левом углу такая вот панельчика есть, выпадающий список такой вот обычный. И здесь сделать скриншот. Нажимаю скриншот. Если я сделаю веб-страницу сейчас на весь экран, нажимаю веб-страница и нажимаю сохранить страничка сохранена. Я э, скидываю. И вот она, наша веб-страница, она у нас полностью сфотографирована. Только наша вебка, а рабочая часть вебки. Если же я хочу сделать весь экран, весь экран сохранить, то у нас, естественно, будет сфоткан весь экран. Как видите, все довольно-таки просто. Выделенная область, еще раз показываю. Просто выделяете, зажимаете. Вот крестик у нас, видите, вот здесь вот на белом я показываю крестик. А, нажали на любую точку, откуда вы собираетесь выделять. А, держите левой кнопкой мыши и тянете вниз. То есть и можете мышкой уже регулировать размер. Довольно-таки просто. Нажимаем сохранить, копировать, либо же загрузить на диск. Вот выделена область наша, которую мы именно и выделили. Надеюсь, данная информация была полезна, информативна. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.